Lho nyatu mesem ayu ta mare. Wes. Lho mesemane wong is adol pekarangan Lah ya iso lali keblat to. Lah ngene umpama aku je umur-umuran padha awakmu ngene lho iso ilang ora tak olehne. Lah ora tak olehne, Pak. Wes. Untung aku tua. Ah. Eh. Ada ganjel yo. Ya. Ganjel Ya terutusan tertegalan orang biji lho jane. Arep rene yang salon saya itu ya. mau. Lah rambutmu perndul-perndul pucuk. Gedang ngerti. Enggak separo Macak dhewe iso bodohan ning macak ngene iki dhewe ya. Ora sayang salon. pak Ing dengkengne idem barang iki. Yalah. Thank you. Ini lowe ngono terus bijane. Wah, menakno lek mam. Wis penake bedol lek mam ben wareg.